jwale a re lebeleleng gabotse tšhelete ya rena re nyaka go bolela um eh, storynyana ka tšhelete ke nyaka go ya ka lebenkeleng a kere ke yo reka chocolate a kere Ko reka chocolate ya ya five ranta ka fetša ka ba ka reka cool drink ya three ranta. A ke re chocolate e ke fitlha ba re ke five ranta a ke re cool drink ba re ke three ranta ke nyaka bokae gore ke kgone go reka go kgona go di reka ee e sa le eight ranta ge ke e na le eight ranta ke tlo kgona go reka chocolate ya ka ya five ranta ka ba ka reka um cold drink ya ka ya ya ya eight ranta na ge ke nyaka go reka um dizimba tša four ranta a kere ke nyaka go reka dizimba tša four ranta e ke botšiša ke re na dizimba ke bokae ba re ke four ranta a ke re šole mare ke seno reka dizimba tšela tša four ranta ya bane nna ke tshwere um five ranta a ke re namile ke tšea five ranta ke reka dizimba a ke re gape ba tlo mpha change dizimba ke five ke five ke four ranta nna ke reka ka five ranta bo mpha change ya bokae bo mpha change ya, ya, ya, ya ranta a kere go ra gore ke tlo ba ke na le ke tlo ba ke, ke, ke na le, le five ranta a kere namile mo dima five ranta ela ka ntšha four ranta namile change ya ka e šala e le bokae e le ranta a kere ee ke a leboga bana ba ka re tla ba ntse re tšwela pele o mongwe a tšwele pele a re botse setori sa gage ka tšhelete